Saluton kai bonvenon a nia nova episodio. Hodiau estas vendredo antau pasca kai comencijas eh, retosso kai ancau iris kai mi interesijas a parte al iris la nova evento de teio kai nun mi estas spectanta uh, unu el la e qui estus estas discutotai post eh, iom da minutoi facte eh, en la psicologia podio. Che fari pie. Eh sed no, uno è es esse tiu teorio cun la du cultura e eh, Adolf Antau ol eh, turni nian attenton alla medito mi volas anca udiri che hierau Chiara la ina cantautoro en Esperanto kaj en la itala el Rimini anoncis che la dekvaran de aprilo publikigos la nova canto en Esperanto de ŝi nome Mosaico kiun mi tradukis kaj la dekvaran de aprilo estas grava tago por esperantisto ĉar estas la memortago pri la forpaso de Zamenhof kai vi povas eh, vidi citie ligon por antaumendi la canton uh, eh, en ciui bitvendeioi. Do, restu cun ni, cun meditu cun dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito ci vespere mi volas leghi el tiron con vi cae con mediti con vi chiu venas el vere longa gazet articolo la esperantisto chi est titolo estas pri literaturo sed mi ne parolo pri literaturo char Zamenhof cadre de literaturo tushas multa in aspecto de la homa vivo kai la el tiro pli precise venas el pagio ducent ses. Se ni ec havus ricega in capitalo in decreso, cae povus eldoni mia in lerno libro in en ciui lingvoi la mondo, donadi constante annonzoi en ciui gazetoi donazi sen page. Lerno libre al ciui unu cae duono miliardoi da homoi sur la tero. La mondo audus, vidus, cae restus indiferenta. Carai ciui, mi volas inviti nin ciuin culmediti pri tiu ci el tiro char mine tutte certas che Zamenhof pravas citie. Do, comprenebile la situazione della mondo estis eh, ege mal simila alla actuala char imagu. La tuta homaro consistis el unu cae duono da miliardoi da homoi, cae nun mi pensas che ni estas pli sep miliardoi. Do, tutte mal simila, fero. Sed, ciu vere la publico restus indiferenta se ni havus cia l'esperanto movado granda in mona in rimedo in por reclami gin por conigli pri gia existo ni vera miscias antao la cubime poco eble mi dirintus che ne estas grava sed nun mi estas malpi certa pri miai mi diru certezoi ol antaue do si volas pri viai teoi pri la rolo de la mono en subteno de vivo shangia afero kiel esperanto la esperanto fenomeno dankon provia atento gis morgau kai kiel ciam antauen sen finem